amefanya audio hadi kadi upcoming na amefanya video bro hiyo kitu kula kichwa hiyo kitu najua so so unaweza ambia watu wa mcsk lala yote sijuu pia nimeona safaricom pia mhm. kuna vile inasemekana mhm. hawalipi vizuri mhm. siku hizo wameanza kuibaiba watu so how can you advise them manze manze si wako huko juu manze acheni acheni kutumia jasho jesho hawa si for real hawa si hawa si ukitiki behind the scenes za nini za ngoma kadhaa si ufanya upu hard work sana Eh, so ukianza kuwa kuwa si hata ile ukose kuwatumia kabisa mm-hmm. sasa ruabe bro <laughs> natumiaje mtu ruabe hata si sapa hata si lunch alafu oh, so so unawambia wachangamke eh, wachangamke bana wa support support kenya kuna talent manzi hadi kila msee anaweza ona kenya kuna talent support wasee support wasee tutakuwa mbali siku hizi naona recommend ilikuwa na 75% uh-huh. bro hiyo 75% tungepatiwa kila day ungekuwa unaona wasanii Wambichi kata kulikuwa shata tuchipukizi manzi huyo msee ameleta mhm. wase wengi sana kwa industry mm-hmm. ingekuwa manzi upcoming bro kuna talent wasao kufiti huku chini lakini lakini pole kwa kukutaniza lakini wanasemaje nyinyi ndio mtupai quality music kwa sababu mhm. acha nikuulize mhm. mi nafanya kazi na radio niko fembers radio unanipata wale wale wasikilizaji wangu wanataka kusikiza mboso sababu wako na quality music unanipata lyrics ziko sawa, hazina matusi, mhm. lakini nyinyi mhm. mnakuja na hizi zenu za mhm. nini nini nini, ngoma ziko na matusi, so inapa, unapata uh, fan amepotelea Diamond alafu anawapotelea nyinyi na mnataka 75%. Quality iko poa, unanipata? So so mnasema 75% and yet bado unapata wasanii kadhaa, kuna mangoma zao ni chafu chafu, so unaona sida si si si haiko kwetu nyinyi ndo okay bro acha nikadize tu kidogo najua yeah. pia pale juu wale mm. wasema make it mm najua unajua kadhaa bonga eh. kuna, hey. kuna vitu huimba tumebonga na kadhaa pia eh, hey, kuna vitu huimba si azilitangire nini safi uh-huh. but bro kuja huko chini si upcoming actually upcoming ndo naimbanga clean content juu anajua kiimba chafu eh. Hey. atapata fan base Ezo anaanza anaanza kiwa clean chini. So unasema kwanza mnasafisha huku chini. Eh, lazima usafishe bro. Wezi wezi pelekea msee mse mwenye amemake it unataka kusupport uweze mpelekea dirty content man so wase unasafisha huku chini so upcoming bro hiyo ni excuse kwanza hiyo ni excuse 75% itainua up, bro upcoming kuna talent ndio ni kitu najua hadi wana wewe ah, umepitia kadha sasa eh eh if do ni sub, wana support nini upcoming local artists. talents yeah. upcoming artists yeah, Kenyan najua, boys mm. hapa mm, wote wana grow najua CEO ama yeye crew ya Fembas lazima wali notice upcoming wako na mm. wako fit na wakaamua support mm. bro sizeni bro support support upcoming bana jo kila mtu apate pesa hii cake siku ya mabigi pekee hapo unasema kwa wasanii wakubwa ku support mm. wasanii wadogo mm. Je, wewe umesled kwa DM za wasanii kama wangapi? Yeah, yeah, bro, niko na namba ya wasanii kadhaa. Wanakuonyesha blue tick. Um, lazima ninaeleweka. mimi okay, mimi si catch feeling. Juu uh -huh. ule msee Okay, kuna kadhaa wanakwambia tu ukweli, hadi ma DJ. Kuna kadhaa wanakwambia tu ukweli, anakwambia eh, hey bro, wakati tu kidogo tu fikisha 1000 subscribers, then tafuta. Si ati wanakublu tick na ubaya. Zi wanakwambia tu ukweli. Juu ule msee ndiafikia hapo bado. Aku aku tutuke hivyo haraka. Uh -huh. Alafu tena unajua Bruce kwa wakati hard msee hizo na effort yako. Mm -hmm. Eh, Samse anakwambia tu wakati So mimi naweza ambia tu wasee wenyewe huko chini. wakati hard at least ufikisha tandaza subscribers at least ni eh unajua ukifikisha subscribers ni iko na video kadhaa mhm. so ule zile video zako zimeweza kataa oh. Ah. na video alafu kusupport ah, tu hizo kazi yako mm. so unasema kwanza wasanii wa waputin work mhm. ndo mwende mwitishe usaidizi from juu hard work pays eh, lazima lazima lazima utie bidii lazima utie bidii uko chini haya tukitoka hapo bado wasanii ah, kwanza nyinyi machipukizi alafu watu wa kujiachiachia mko na mascandals <laughs> nasikia pia mnachoka mnachomoka na mamodo wenu hao hao warembo na waona huko nasikia bado mm-hmm. ah, stock bado mnapita nayo je ni ukweli eh. unajua kuna mtu wako mahali anaona kama pia mm-hmm. hao warembo wetu wasichana wetu warembo vile wanajiachia wanaona mm-hmm. kama baadaye bado pia mnaenda shughuli bado hapo kuna comment it is what it is <laughs> lakini lakini magoshodo mm, kujipa bro unaweza ndokea <laughs> nauliza <laughs> tu sema So, kuchomea kubonga kuhusu tu na bado wanasema amwalipi ni ukweli eh bro mimi as far as I know unaweza kubali kufanya kazi kulipo hapana eh, so hawa so, huko ni makiki na nini na nini hizo ni tu bro unajua hii ni industry nimekwambia so ni ni tu ama ama agreement mi sijui mi bro kenye ni huwezi fanya moka bila kulipwa hiyo <laughs> speaking of kupiga makiki kuna wasanii fulani kabla watoe ngoma mhm. lazima apige kiki mhm. unanipata mhm. anatoa tu kitu from nowhere anaileta wengine wanakuja wanatoa maskando sijui mwingine ameacha na bibi mwingine nini do you believe in kiki okay kenye najua ni unajua mm. kwa music unakuaga na step tatu kuna audio production video production alafu sasa kuna marketing hiyo ndo the last stage sasa bro ukiona msee amepiga cake bro sasa hiyo ni hakunanga kitu important kwa music kama marketing so ukiona msee amepiga keki hiyo ni strategy ya marketing uh-huh. but sasa si in the right way unaona so eh, kiki wacha wapige sinaona wasanii wanapiga kiki mpaka wasanii wakubwa kubwa wanapiga kiki e, eh, so, wanapiga kiki na sasa unajua ina create kuna venye kuna venye ina, inaacha wasee unajua ukibeba wase ufala leo wabebeke watachoka na wewe bro watajuanga wewe ni madrama tu kila time kuwa real unaona kama OG Khaligraph Jones uh -huh. Mzee shout out kwa OG by the. Huyu mzee anakoga real bro. Huyu mzee unashutumu tu mtu ngoma yani clean. Ah, huyu mzee shout to him. Acha na wengine wanapiga tu kiki. <laughs> Au wanapiga kiki, wanapiga kiki bro hadi unakunywa unazoea. Mhm. Unajua mzee ndio kitu wa stunt unajua hii ni public stunt hiyo hiyo. Alafu sasa kuna kitu kingine ina affect by the wasanii wengi sana. Mm. fake lifestyle. Mm. Wasanii hapa nje wengi wana fake lifestyle. <laughs> wana roll na magari, mm-hmm. nini? Mm-hmm. Maisha safi, mm-hmm. kija wana wanaenda shoot nini? Alafu natuambia naishi huko. Kuna ugumu gani wa kuinteract na watu wakati ushapata jina? For example, mm -hmm. wewe ni msanii mkubwa uko na jina already. Wewe ni upcoming but uko na jina kwa kwa streets, mm -hmm. si ndio? Kuna ugumu gani kuingia kwa mat? Mm -hmm. Wase wanajua, "Eh, hey, Pinches ndio huyo, Bondis ndio huyo." kuna ugumu, kuna ugumu gani sasa kwanza kawa wewe kuingia kwa mat ama ku associate kuingia kwa kibanda